<clears throat> hari ini gue pengen ngomongin tentang deep web deep web itu adalah bagian dari world wide web yang tidak diindeks oleh search engine standar seperti Google atau Bing jadi untuk mengenal deep web itu sendiri kita harus mengerti dari sejarah dari internet itu sendiri atau the world wide web awalnya ya seperti kita ketahui web itu tidak punya Google atau search engine yang lain gitu jadi semua web yang ada di internet itu dia di web karena tidak ada satupun engine yang mengindeks uh, web yang ada di zaman dahulu uh, jadi gimana orang mengakses web yang ada di internet ya awalnya Yahoo uh, mempunyai semacam daftar direktori untuk web-web yang ada tapi itu tidak efisien karena e, setiap harinya bahkan di zaman dulu setiap harinya itu ada website-website baru yang muncul di internet gitu. jadi saat Google saat Google memperkenalkan search engine-nya ya eh, orang-orang e, yang ada di internet terbantu karena sekarang untuk mengakses konten yang ada di internet itu gampang dengan e, mengetik kata kunci yang mereka inginkan dan akan muncul di search result, search result yang ada di Google. Jadi itu udah pengertian dari deep web, bukan uh, seseram yang anda pikirkan gitu. Nah sekarang muncul pertanyaan baru, apa kita <clears throat> apakah kita bisa membuat website masuk dalam kategori deep web? Tentu saja bisa dan itu ternyata sangat mudah. Pertama yang, yang perlu tahu itu bagaimana cara kerja uh, eh, search engine itu sendiri. Search engine itu cuma mengindeks konten dalam bentuk teks dari website yang lo punya. Jadi selama misalnya konten lo dalam bentuk multimedia atau dalam bentuk video, audio atau uh, flash, uh, Google tidak akan mengindeks konten yang ada di dalamnya karena mungkin itu agak lama dan sangat sangat sulit walaupun nanti suatu saat itu tentu saja bisa tapi untuk saat ini kayaknya masih uh, hasil yang kita search di Google itu masih dalam bentuk bentuk teks kemudian uh, biasanya uh, eh, search ini itu uh, mematuhi atau menghargai apa yang ada di dalam uh, file robots.txt jadi misalnya di dalam uh, eh, robots.txt anda melarang misalnya uh, search engine tertentu misalnya Google user engine kita bikin Google kita disallow dari dari root root website kita jadi semua website kita tidak akan di di di index oleh Google kemudian cara yang lain misalnya kita membuat suatu website yang butuh eh, uh, autentikasi dan authorization yang uh, khusus gitu nggak itu jangan terlalu anggap terlalu rumit misalnya jika kita ingin masuk suatu forum uh, sedangkan forum itu private jadi kontennya itu hanya untuk member yang yang registrasi dalam website itu sendiri Google tidak akan atau search engine tidak akan mengindeks uh, website yang ada di dalam kemudian ini nggak tahu apa sekarang teknologi sekarang udah bisa apa enggak tapi pernah gue baca uh, misalnya konten yang di load melalui uh, JavaScript atau Ajax jadi uh, website dibuka tapi kontennya secara dinamik akan di load melalui melalui Ajax ini mungkin karena semakin banyaknya JavaScript framework yang ada di luar sana seperti eh, Angular atau hmm, Vue.js seperti React.js nah, sepertinya sih sekarang konten-konten itu sudah bisa diindeks tapi beberapa tahun kemarin konten yang di melalui <clears throat> JavaScript atau Ajax itu sepertinya tidak diindeks kemudian eh, cara lain misalnya yang paling mudah itu kita buat sebuah halaman uh, website kita upload tapi kita nggak membuat link ke halaman itu tersebut tersebut jadi ya, jadi halaman yang kita buat itu yang tersembunyi dari uh, search engine ya, itu juga termasuk dari bagian dari deep web kemudian yang paling sering diomongin orang-orang karena kesannya terlalu menyeramkan itu kita membuat sebuah software khusus eh, kita mengakses uh, di web melalui software khusus seperti term browser selain ini digunakan juga untuk mengakses situs-situs yang diblokir ini juga mengakses uh, situs yang mempunyai TLD atau global domain onion nah itu alamatnya kita bisa eh, kalian bisa bisa melihat atau meriset apa itu uh, Onion TLD atau browser kemudian yang mungkin bisa dikategorikan juga adalah apps yang kalian install di mobile phone kalian bisa di mobile phone karena biarpun itu diakses bisa diakses melalui web tapi itu tidak diindeks oleh Google So, itu dulu tentang cara-cara membuat atau mengakses deep web yang sekarang ada di internet. Nah, sekarang menjadi pertanyaan paling penting yaitu apakah di web itu menyeramkan atau mengerikan seperti yang kalian baca? Jawaban singkatnya sih tidak ya. Yang mengerikan itu sebenarnya adalah orang-orang yang menggunakan teknologi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal. Kebanyakan yang gue baca atau yang gue tonton mengenai di web ini sepertinya seperti uh, agak agak agak melebih-lebihkan dan kesannya di web itu sangat mengerikan atau bahkan tidak terbayangkan oleh orang-orang seperti apakah bentuk dari web itu sebenarnya Eh, kalau kita pelajari lebih dalam, DBB itu dibuat itu untuk menghargai privasi orang-orang yang sedang uh, eh, operasi kita saat online di internet. Tetapi inilah yang disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Bukan dari bukan karena teknologi inilah orang melakukan kejahatan, tapi karena orang-orang tersebutlah yang menyalahgunakan. Jadi misalnya untuk sana mereka melakukan perdagangan uh, legal uh, penjualan senjata misalnya karena mungkin sangat uh, tidak memungkinkan untuk melakukan jual beli senjata misalnya di beberapa negara secara legal yang mereka menggunakan sebuah uh, akses yang lebih aman supaya tidak diketahui oleh oleh aparat uh, oleh aparat hukum jadi Eh, mereka memanfaatkan uh, eh, di web ini untuk untuk melakukan eh, hal-hal uh, ilegal seperti itu selain misalnya perdagangan senjata perdagangan manusia atau pertukaran media-media seperti video yang video atau foto-foto yang sangat uh, melanggar susila atau bisa saja kegiatan-kegiatan hacking atau cracking yang mungkin bukan untuk membantu atau untuk untuk edukasi tapi untuk lebih lebih merusak bahkan bisa melakukan kejahatan yang lebih parah lainnya intinya eh, penggunaan web ini mirip dengan penggunaan eh, situs web yang konvensional jadi apa yang kalian lihat apa yang kalian baca kadang itu melebih-lebihkan karena sebetulnya ya oh, seperti pisau itu yang tergantung orang yang ada di belakang pisau tersebut digunakan untuk eh, apakah digunakan untuk memasak atau untuk membunuh orang begitu juga lah penggunaan teknologi ini jadi eh, saran gue sih jangan terlalu takut untuk mengakses di web karena ya itu tergantung lo sendiri untuk apa mengakses di web itu sendiri karena nggak sepenuhnya dalam di web itu semuanya ilegal dan dalam situs konvensional juga sendiri tidak semuanya itu legal ya tergantung orangnya oke okay? bisa